弟製薬公式 YouTuber のネバセイココロです弟の音です音 VTuber さんは好きですかもちろん好きですよいやそうだよね、ね、お姉ちゃんもめちゃくちゃ大好き、うん、なんとそんな私たち兄弟にぴったりの全く新しいクイズ企画を私発明してしまいましたなんとその名も VTuber 参戦クイズほうで今回は恒例のさとちーさんに問題を作っていただきましたありがとうございます 質問ありがとうございますでルールなんですけれども、はい、これからある VTuber さんの紹介映像が流れます、はいはい、で流れたら早押しで早押しでね、はい、誰の紹介 VTR かを当てるクイズとなっておりますただ映像が流れる前に事前にヒントが出てきますなのでマニアであればあるほど早い段階で正解できるというクイズとなっているんですよいやいい問題 私企画を作った私問題はサトチーさんだ間違えた、まあ、全く新しいかどうかは別としてねまあでもなんとなくはいルールは分かったまあねとりあえずやってみようそうだね、うん、はいもう絶対勝ついや負けないよはいじゃあまず第1問おいあ金髪いっぱいいるよね金髪はいえいっぱいいるよね金髪え未来あかりさん ちょっと待って、ちょっと待って。え <laughs> いや、金髪と青しか出てないんだけど。早くないどうですかはい、いやいや、ちょっと。 これは簡単すぎるよそうなのかなまあまあね金髪ね金髪の時点で、うん、未来あかりさん鈴木ひなさん赤いハートさん物のべありさんこの4名くらいには絞っていたんですよ、はあ、おそらくその辺りが出題されるんじゃないかなってまあ1問目だしねそこから背景の時点で未来あかりさんと判断しましたまああとはねボタンを押すだけですから簡単ですよや この熱量てか未来あかりさん私の名前覚えてくださいねませ心ですぜひねば <laughs> せおもねついでについでに覚えてくださいもそれ多いえてかもう早すぎちょっと待っていやいやいやいやまあまあ、第一問ですね、まだ序の口そうそうそうそう、まあ、次行こう第二問目国際的ほうほうほううんうん赤色はいえ君のみやさん はいやいやちょっと出てたんだよえっちゃん大丈夫ついてこれてるめっちゃ簡単すぎだよこれいやこの特徴的な髪型とね <laughs> この印象的なポージング、まあ、しかも国際的なヒントっていうからね、まあ、外国語に精通していると意味の皆さん一択でしょこれは <laughs> やばいなもうえまあそうだけどね、はいはい、いや悔しいこれはちょちょっと早かったら私の方が本当にうん分かってたと思ってるんだけどいやまあでもまあ早押しですから、うん 行こうかはい、はい、次から問目紫、はい、えちょっと待ってええっ、ー、と浅野姉妹さん <laughs> あーよしいやちょっと待ってちょっとえいやいやヒントしか出てませんけどいやいやいやいや紫っていうテーマからね でまあこれまでの問題の傾向からしたら答えはすぐに出るんじゃないかなって思うんだけどああなるほどねりねの弟が良かったは いやそれ納得いかんもんそんなん言っちゃダメだぞいやいやいやでも正解できたよしよしよしいやえってか早すぎなんだがえちょっと待ってまあもうこれ傾向見ればもうえちょヒントの時点で「はい」っていうのはちょっと早すぎないいやだってそのためのヒントじゃんシルエットまでとりあえず見ようよ姉ちゃんだよマニアックな人だったらもういやいやいや早く正解できるかもっていうマニアであればあるほど早い段階で正解できるというもうその通りになりましたけどね いや次次次次次5問目 ?4 問目あ方言あ方言はいはいちょちょっと待ってオレンジいやシルエット見せてちょっとシルエットいやいやもうもういいいくよいいあどうぞ沖縄部ねまういさんああそうなのよしよしよしよしよしよしよしよしはいはいいはいはい んちゃんここまで見たら私もわかるよいやいやいやいや、まあ、方言っていうヒントの時点でまずメインとなるのはその日本列島の4人に絞られるっていうねえそれは理解できてますよねバカにしないで、はいはいはい、腹立つなもうあとは背景を見た時点でもう確定ですから簡単としか言いようがないですねやばいのいやちょっと私答えたいんだけどえ答えられないだからねしょうがないねさて次が最終問題ですはいそしてなんと最終問題のポイントは ちょっと待っておかしいでしょこの最終問題を正解した方が勝利ですというわけで VTR スタートマジかよ赤赤はいはい 逆にねえ逆にああなるほどそっかそっか逆にって何ああねそうきたかなんででもさ最終問題だからさそこ持ってくるかなっていうのはちょっとねもうちょっとこうマニアックなところ持ってくるかなと思ったんだけど、ね、最終問題っていうからにもうちょっとマニアックな問題持ってくるかなと思ったんだけど、まあ、逆にそうくるかいや、うん、まあ最終問題だからねちょっとああこれは深読みしすぎた感じあったな。まあ、という